好，大家好，我系新开嘅，唉，好平，嗯，一种情况啦。咁今日我呢天空咗四，等啲大明嘅空咗四，定总做啲嘢嚟啊。嗯，成日啦，好十分啊。总之，呢啲就我听咗四，咁我嚟听。 再改改入門書啦，之後都係翻落嚟。嗯，咁就入門書啦，進讀書、火把、提筋、距離圈、建築啲最無效。我特殊，因為有個泥土。哦，我睇下睇呢個得，依家咁實嘅黐線。 搵下泥土，進度書，將廠死下先，我哋要吃糖下，再用來烹煮任何食物，停下先，要整容啊！ 搞鬼发誓啊！那个，他怎么老是吵我我天啊！老是吵，我都，我都，我都中心啊！啊？你会个工作卡关吗？ 即应该唔会，咁样，应该要睇落去，即系呢度呢度暂时未上得船，唔之系应该应该咁样咯。系啊，我自知系。上云啲系上云，透风我嚟透视上啲，嚟透视嚟透树啲，嚟透上个，诶，开上个嚟。 因为要住，因为黑，因为李沧独无装，所以就，oh yeah，嗱，解释埋啊呢个李沧独无装唔系我装嘅，系我自己系系向无装专注咗自己装，哦，仲有呢度。 順道樹，我哋做啲咩嘢？明啊？睇下點整啊！哦，我明啊，即係呢啲樹我哋公司整各自嗰啲樹，然後誒呢個石花樹樹苗成咗出嚟之後，我哋就可以，我我哋就可以有石頭，終於可以攞石頭啦！就 那小发现是哪对猫在？听到谁没？我，我经常想搞点吗？这点吗？要整很多在在我上面找到的想法，没有他们要的点在哪？那谁没到整到？

有石块要呢个啊嘛，石块上角。诶，立栏杆，what？点点解我做我做事嘅时候都唔睇清楚嘅，咁就得噶啦，黐线。 我就因为睇清楚一九四卡关，我下我下次唔会再做嘢嘅事睇清楚啲。咁我听讲点啊？即系本身睇唔出彩点嘅，吓？点样咧？会唔会咁啊？喺呢等下期间嘅时候就。 音乐欧，音乐欧，我点解唔用啊？我增加爆率，我火咁少一格啫嘛，一格都冇啊！ xem nghe nhìn thấy ạ sẽ pha si mi lấy ạ set pha si mi可以做埋咁樣行開你，行開你。O 啲嚟新嘅一啲啦，诶诶诶，等咗一下，你快啲等嘅，係。 What? See me. 四色象角，四色象角，我哋想咗四色树。 帅啊！开骨粉，你咁我好似好劲喎，等先。碎石前面咩石一个，唔同。 即系话，因为之后真系咩钻石树苗，只有攞钻石树苗就呢个系嘛？钻石树苗，咁嘅话，我喺无限钻石、无限铁、无限绿宝石、无限青金石，乜都系无限，树系好劲嘅，大家唔好。 結語啊，冇錯，都係講結語。同時亦都喺度跳緊舞，就喺一啲樹一度生長一就咁結語，同十二業咧，同時誒瞭解多啲咁樣啦，咁一次多謝啊咁我哋七月大家再見。